ceea ce am observat și în cadrul portalului nostru, atât uh, cumpărătorii cât și dezvoltatorii sunt în online acum. Dezvoltatorii caută să se promoveze ca cei interesați de o locuință nouă să îi găsească și să afle cât mai multe informații despre ei și despre posibilitățile de finanțare, poate chiar și rate la dezvoltator, iar uh, cumpărătorii sunt cât mai interesați de oferte, de prețuri, de cât de accesibilă poate deveni Cum în timp, chiar dacă nu pe momentul asta